Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Dalam kesempatan kali ini Akang akan kembali bercerita tentang Abu Nawas Namun kali ini Akang bercerita pada saat Abu Nawas di masa kecil Sebelum kita berlanjut ke eh, menyimak kisah ini Akang mohon lakukan satu hal yang gratis Yaitu subscribe Mudah-mudahan satu hal yang gratis ini menjadi nilai terbaik serta mendorong support untuk Kakang selalu senantiasa menginspirasi tentang kisah-kisah dan video-video yang lainnya di channel ini. Let's go, kita simak kisahnya. Pada suatu hari, Abu Nawas ketika pada saat masih kecil, dia bangun pagi dan berolahraga di depan rumahnya tidak lama kemudian keluarlah ibunya dari dalam rumah dan memanggil beliau Abu Nawas kesini nak ya bu Benda hampir ibunya Abu Nawas ada apa bu kemudian ibunya berkata anakku ibu akan pergi hari ini kamu Jangan pergi kemana-mana dari rumah, kamu harus tetap standby. Bila perlu, kamu jagain pintu di rumah ya, jangan kemana-mana. Takut ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di rumah kita. Karena memang Abu Nawas anak yang baik, dia mengiyakan dan menerima pesan serta amanat dari ibunya. Baik bu, Abu tidak akan kemana-mana, pasti Abu di rumah. Nah, baik kalau begitu ibu berangkat dulu ya nah ya bu berangkatlah ibunya Abu Nawas untuk berkegiatan di luar rumah dan Abu Nawas dari sejak ibunya berangkat dia duduk tepat berada di depan pintu rumahnya dia betul-betul ngejagain pintu rumahnya sampai siang dia masih duduk di tempat itu dan dia tergumam di dalam hatinya lama juga ibu ya pergi saya disuruh ngejagain pintu ini dari pagi sampai siang nah tidak lama kemudian tibalah pamannya Abu Nawas dari kampung sebelah Assalamualaikum Abu Nawas menjawab Waalaikumsalam eh paman paman main iya Abu saya datang ke sini mau mengabarkan kepada ibumu mana ada ibumu e, ibu sedang keluar paman aduh emang mau ngabarin apa paman sebenarnya paman ingin memberitahu bahwa nanti sore sebelum maghrib paman berserta keluarga akan bersilaturahim ke sini Nah untuk itu agar ada persiapan paman memberitahu dulu kepada ibu kamu ternyata ibu kamu sudah keluar rumah kalau begitu Abu Nawas nanti sampaikan pada ibumu ya bahwa paman nanti sore akan berkunjung berserta saudara yang lainnya ke rumah ini rumah ibu ya akan datang ke sini kami sekeluarga karena ada hal yang perlu dimusyawarahkan jangan lupa ya Bu baik paman nanti saya sampaikan sama ibu ya sudah Gunawas kalau begitu paman mau pulang dulu nanti sore paman pasti datang ke sini beserta keluarga sampaikan jangan lupa Gunawas ya iya paman Assalamualaikum Waalaikumsalam paman kembalilah pamannya pulang ke rumahnya ke kampung sebelah ini Abu Nawas yang mendapatkan amanat dari pamannya bingung dia waduh mana ibu belum pulang lagi paman menyampaikan amanat harus disampaikan apa ibu bahwa nanti sore paman sama keluarga mau kesini kalau ibu belum pulang juga nanti siapa yang masak siapa yang nyiapin tempat-tempat ini aduh bingung gimana ya saya harus nyari ibu harus buru-buru dikabarin ibu ini biar nggak terlalu repot nanti jagain saya pintu ini aduh hmm. ternyata pada saat kondisi kebingungan seperti itu keluarlah kecerdikan Abu Nawas memang ternyata Abu Nawas itu cetik dari sejak kecil nah, kalau begitu saya bukain aja dah pintunya ini Abu Nawas dari obeng dari linggis tuh pintu dia bongkar dibuka setelah dibuka itu pintu dia panggul dia bawa-bawa kemana sambil nyari ibunya wah saya harus nyari ibu nih iya. karena ada pesan dari paman ayo pintu kamu harus ikut karena kamu harus dijagain sama saya kita nyari ibu bareng-bareng diangkat tuh pintu dipanggul lari-lari Abu Nawas ya spontan kan orang-orang ngeliatin lah itu si Abu Nawas kecil kenapa dia manggul-manggul pintu begitu ya hari ya ibu ibu di mana ibu ibu di mana nah tidak lama kemudian ketemulah sama ibunya di Abu Nawas langsung menghampiri ibunya Abu kamu mau kemana ibu oh iya ibu maaf bu aduh kalingin pintu ini <laughs> iya bu aku nyari ibu nih buru-buru karena ada pesan dari paman pesan apa nanti sore paman mau datang ke rumah sama keluarga nah untuk itu abu nyari ibu buru-buru biar nanti ibu pulang nggak terlalu sore kan harus rapi-rapi dan harus masak di rumah iya iya Bu Nawas tapi ini kok kamu bawa-bawa pintu pintu siapa yang kamu bawa pintu rumah Bu bawa pintu rumah kan ibu pesan tadi pagi abu harus ngejagain pintu nah tadi siang paman amanat sama aku agar menyampaikan amanat pada ibu karena keluarga mau silaturahim ke rumah makanya aku membuka pintu ini biar tetap Abu bisa ngejaga pintu ini karena amanat dari ibu tapi pesan dari paman juga harus segera aku sampaikan sama ibu jadi Abu bawa, pintu deh sama pesan aduh Abu Nawas jelas kamu tuh benar-benar nah. kita ambil hikmah dari kisah ini bahwa kejujuran itu memang harus kita lakukan dan kebenaran itu adalah sesuatu yang baik untuk kita lakukan dalam kehidupan tetapi benar kata kita ternyata belum tentu benar kata orang lain dan melakukan sesuatu dengan ceroboh tanpa memikirkan dampak daripada sesuatu yang kita lakukan itu akan berujung fatal juga pada kita. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Abu Nawas kecil itu adalah satu hal yang sangat benar, bahwa dia menjaga amanat dari ibunya, dan dia menyampaikan pesan dari pamannya. Ada yang harus kita perhatikan di sini. Dia ketika menyampaikan pesan pamannya kepada ibunya dan harus menjaga pintu rumah. Amanat dari ibunya, semuanya dia lakukan. Yang kurang adalah bahwa Abu Nawas telah merusak pintu itu. Nah, jadi kebenaran itu harus selalu kita lakukan. Tapi jangan lupa bahwa di dalam kebenaran itu pasti akan ada ujian dan cobaan, yaitu pandangan yang lain dari orang-orang di sekitar kita. Namun, yakinlah seperti yakinnya Abu Nawas ketika dia tetap menjaga pintu dan harus menyampaikan pesan kepada ibunya. Keduanya tetap dia laksanakan karena yang menilai kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat belajar dari kisah ini menjadi orang yang jujur dan orang yang benar di dalam menerima amanat dan menyampaikan pesan. Sampai jumpa di kisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi